درود همراهان گرانقدر به این کلیپ و به این درس بسیار خوش اومدید در این درس میخوایم قیدهای زمان در انگلیسی رو با هم مرور کنیم و با هم یاد بگیریم مثالهایی که برای هر قید و هر لغت برای شما در این درس بیان میکنیم و تشریح میکنیم اگر باهاشون خوب تمرین بکنید و حتما رونویسی کنید و در قسمت کامنت هر جمله و هر عبارت رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید باعث خواهد شد که اگر تا الان این لغت ها رو اگر تا الان این قید ها رو یاد نگرفتید الان یاد بگیرید پس فراموش نکنید حتما این کار را انجام بدید فقط دوستان یک موضوع دیگه اگر میخواهید درس های بعدی کانال خودتون کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو دریافت بکنید کانال خودتون رو subscribe یا follow کنید و با فشردن آیتم notification جزء اولین نفراتی باشید که کلیپ ها به دستتون میرسه و بتونید از اونها استفاده بکنید بسیار خوب بپردازیم به قیدهای مکان در انگلیسی بوده مثلا حدود یک محل about I am about your place I'm about your place I am یا I'm من هستم your مال تو about یعنی حدود place یعنی مکان مثلا طرف خونشه یا محل کارشه یا هر جاست مکان اون طرف دیگه your place یعنی محل تو I'm about your place یعنی من حدود محل تو هستم دارم میرسم بهت حدود محلت هستم I'm about your place حالا نوبت شماست در قسمت کامنت بنویسید و تکرار کنید اگر میخواید یاد بگیرید اگر میخواید اعتماد به نفستون بره بالا اگر میخواید قوای گفتاریتون speaking تون تقویت پیدا بکنه خوب یاد بگیرید یک بار برای همیشه فراموش نکنید در تمرینات شرکت بکنید این درس برای شماست پس براش وقت بگذارید و تمرین کنید باهاش پس با هم در قسمت کامنت می نویسیم I'm about your place I'm about your place above above یعنی بالای above My cell phone is above the box My cell phone is above the box. above که گفتیم یعنی بالای the box یعنی اون جعبه اون جعبه مشخص cell phone یعنی همین موبایل موبایلی که دارید یکی از لغت هایی که استفاده میشه براش cell phone یعنی تلفن سلولی که همین موبایل گفته میشه my cell phone یعنی موبایل من is above the box بالای اون جعبه هست یا بالای جعبه است my cell phone is above the box My cell phone is above the box. abroad abroad یعنی خارج از کشور abroad We usually go abroad for a week in May. We usually go abroad for a week in May. We usually یعنی ما معمولا go میرویم abroad خارج از کشور for به مدت به منظور یا برای و در اینجا به معنی به مدت a week یعنی یک هفته in May در ماه می چقدر خوب چقدر عالی We usually go abroad for a week in May ما معمولا در ماه می به مدت یک هفته به خارج از کشور می رویم خوشا به سعادتتون امیدوارم که ما هم بتونیم بریم پس حالا با هم در قسمت کامنت می نویسیم که به یاری خداوند برویم We usually go abroad for a week in May We usually go abroad for a week in May. Anywhere Anywhere یعنی همه جا یا هر جا Anywhere I looked anywhere to find the key. I looked anywhere to find the key. I looked یعنی من نگاه کردم پاییدم anywhere هر جا رو همه جا رو to برای find پیدا کردن the key اون کلیده کلیده رو گم کردم و I looked anywhere to find the key و همه جا رو برای یافتن کلید نگاه کردم حالا شما در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید I looked anywhere to find the key I looked anywhere to find the key away away away یعنی دور away I am away from home now I'm away from home now. I'm away یعنی من دورم from از home خانه now اکنون I'm away from home now من الان از خانه دورم امیدوارم که شما از خونه هاتون دور نباشید و در کنار خانواده محترمتون باشید حالا شما در قسمت کامنت بنویسید اگر میخواید یاد بگیرید و با صدای رسا تکرار بکنید I'm away from home now I'm away from home now. Back, back یعنی پشت. Back. That sticker is in your back. That sticker is in your back. That یعنی آن. Sticker یعنی برچسب. Is است in در or your مال تو back پشت پویا پشت سر your back یعنی پشت تو that sticker یعنی اون برچسب در پشت شماست اون برچسب چسبیده به پشت شما حواستون باشه پشت سرتون هم کلاسیاتون چی نوشتن حالا با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم that sticker is in your back that sticker is in your back backward backward یعنی به عقب backward take three steps backward take three steps backward take یعنی بردار یا برداشتن three یعنی سه steps یعنی قدم ها step یعنی قدم یا گام steps حالت جمعشه backward یعنی به عقب Take three steps backward یعنی سه قدم به عقب بردار حالا با هم می نویسیم و تکرار می کنیم Take three steps backward Take three steps backward Behind Behind یعنی عقب یا پشت Behind Your backpack is behind your desk. Your backpack is behind your desk. Your یعنی مال تو Backpack یعنی کوله پشتی پک یعنی پک یا پکیج یا کوله بار بک یعنی پشت Backpack میشه کوله پشتی is است behind پشت عقبه your desk میز شما your backpack is behind your desk یعنی کوله پشتیت پشت میزته حالا شما بگید که کوله پشتیتون پشت میزتونه your backpack is behind your desk your backpack is behind your desk below Below یعنی زیر below. The captain of the ship went below. The captain of the ship went below. The captain یعنی اون کاپیتانه of the ship یعنی مربوط به کشتی. The captain of the ship یعنی کاپیتان اون کشتیه went رفت گذشته go below پایین رفت زیر اون قسمت خدمه مثلا The captain of the ship went below کاپیتان کشتی رفت اون زیر حالا شما در قسمت کامنت ریپورت کنید و بنویسید The captain of the ship went below The captain of the ship went below Down down یعنی پایین down Do not look down. You will get dizzy. Don't look down. You will get dizzy. Don't look یعنی نگاه نکن، نظر نینداز به کجا؟ down به پایین. You will تو خواهی get به دست بیاری dizzy سرگیجه You will get dizzy یعنی سرگیجه خواهی گرفت یا سرت گیج خواهد رفت Don't look down یعنی پایین رو نگاه نکن بالای نردبون داری میری پایین رو نگاه نکن Don't look down You will get dizzy Don't look down You will get dizzy downstairs downstairs یعنی طبقه پایین یا طبقه پایینی downstairs come downstairs and take your letter come downstairs and take your letter come یعنی بیا در اینجا حالت امریه چون فعل در ابتدای جمله اومده downstairs یعنی طبقه پایین and و take بگیر یا بردار your letter نامتو پس جملمون اینه در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم. Come downstairs and take your letter. Come downstairs and take your letter. Elsewhere. Elsewhere. یعنی هر کجا غیر از اینجا. Elsewhere. I decided to live elsewhere I decided to live elsewhere I decided یعنی من تصمیم گرفتم ایدی گرفته زمان گذشته فعل decide یعنی تصمیم گرفتن to live که زندگی کنم elsewhere یه جایی غیر از اینجا یا جای دیگری غیر از اینجا پس جملمون اینه در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید تا خوب یاد بگیرید I decided to live elsewhere I decided to live elsewhere far far یعنی دور far we are far from each other we are far from each other we are یعنی ما هستیم far دور from از each other each other یعنی همدیگر we are far from each other یعنی ما از همدیگر دور هستیم الهی دو تا معشوق عاشق دور از همدیگه هستند We are far from each other حالا نوبت شماست در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید We are far from each other We are far from each other Here here یعنی اینجا here come here soon come here soon come یعنی بیا در اینجا در ابتدای جمله اومده امریه here یعنی اینجا soon یعنی به زودی یا زود come here soon یعنی زود بیا اینجا حالا من به شما میگم زود بیا اینجا کامنت کن همین جمله و همین عبارت رو تا خوب یاد بگیری Come here soon Come here soon In In یعنی داخل یا توی In Some apples are in that box Some apples are in that box. Some یعنی تعدادی یا مقداری apples یعنی سیب ها are هستند in داخل توی that box اون جعبه Some apples are in that box یعنی چند تا سیب در داخل اون جعبه است. Some apples are in that box. Some apples are in that box. Indoors Indoors یعنی داخل ساختمان Indoors They went indoors and explored the house. They went indoors and explored the house. They یعنی آنها went گذشته go یعنی رفتند indoors یعنی به داخل ساختمان and و explored explored یعنی جستجو کردند گشتند در زمان گذشته the house یعنی اون خونه ها رو they went indoors and explored the house یعنی آنها به داخل ساختمان رفتند و اون خونه ها رو گشتند احتمالا پلیس بوده حالا نوبت شماست در قسمت کامنت بنویسید و تکرار کنید اگر میخواید یاد بگیرید اگر میخواهید اعتماد به نفستون بره بالا اگر میخواید قوای گفتاریتون speaking تون تقویت پیدا بکنه خوب یاد بگیرید یک بار برای همیشه فراموش نکنید در تمرینات شرکت بکنید این درس برای شماست پس براش وقت بگذارید و تمرین کنید باهاش پس با هم در قسمت کامنت مینویسیم They went indoors and explored the house They went indoors and explored the house. Inside Inside یعنی درون یا توی Inside We are inside. Come in. We are inside. Come in. We are یعنی ما هستیم. Inside یعنی داخل. Come in یعنی بیا تو. We are inside. Come in. ما داخلیم. ما توییم. بیا تو. تو هم تشریف بیار. داخل با ما همراه باش. در قسمت کامنت همین جمله و همین عبارت رو بنویس تا خوب یاد بگیری عزیز دلم. We are inside. Come in. We are inside. Come in. near near یعنی نزدیک near do not worry the shop is near don't worry the shop is near Don't worry یعنی نگران نباش worry یعنی نگران بودن Don't worry یعنی نگران نباش The shop یعنی اون مغازه is است near نزدیک خیلی دور نیست مادر من نگران نباش میرم زود میام Don't worry the shop is near Don't worry the shop is near nearby nearby یعنی این نزدیکی ها یا در این نزدیکی nearby I live nearby How about you? I live nearby. How about you? I live یعنی من زندگی می کنم. Nearby یعنی در این نزدیکی ها همین هول و هوش. How چگونه about در مورد you تو How about you یعنی در مورد تو چطور تو کجا زندگی میکنی در اینجا I live nearby How about you من این نزدیکی زندگی میکنم شما چطور مخ طرف رو میخوای بزنی میخوای ببینی کجا زندگی میکنه خیلی خوشت اومده از طرف میگی I live nearby How about you I live nearby How about you on on روی on put your bag on the table Put your bag on the table. put یعنی قرار دادن یا گذاشتن your bag یعنی کیفت شما on روی the table اون میزه on the table یعنی روی اون میز مشخص چون از THE استفاده شده میدونیم که در مورد یک میز مشخص داره صحبت میکنه put your bag on the table یعنی کیفت رو روی میز بگذار حالا من به شما میگم که کیفتون رو روی میز بگذارید و حتما همین جمله و همین عبارت رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید تا خوب یاد بگیرید Put your bag on the table Put your bag on the table Out Out یعنی بیرون Out Leave your bag out of the room. Leave your bag out of the room. Leave یعنی رها کردن یا ترک کردن چیزی تلفظش رو هم دقت بکنید leave فرق داره با live یعنی زندگی کردن your مال شما bag کیف out بیرون of the room بیرون از اتاقه یعنی کیفت رو باید بیرون از اتاق رها کنی کیفت رو نمیتونی داخل خونه بیاری پس جملمون اینه در قسمت کامنت بنویسید بدرخشید رشد کنید موفق باشید leave your bag out of the room leave your bag out of the room outside outside یعنی فضای خارج از جایی outside we are just looking outside we are just looking outside We are just looking یعنی ما فقط داریم نگاه میکنیم ساختار حال استمراریه We are looking یعنی ما داریم نگاه میکنیم We are just looking یعنی ما فقط داریم نگاه میکنیم کجا رو outside فضای بیرون رو از پنجره داریم فضای بیرون رو نگاه میکنیم حالا شما همین جمله و همین عبارت رو بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا یک بار برای همیشه یادش بگیرید We are just looking outside We're just looking outside. Over Over یعنی روی یا بالای Over The cat jumped over the fridge. The cat jumped over the fridge. The cat یعنی اون گربه اون گربه مشخص اون گربه شیطون jumped گذشته جامپ یعنی پریدن در اینجا یعنی پرید over روی بالای the fridge fridge یعنی یخچال over the fridge یعنی روی یخچال the cat jumped over the fridge یعنی گربه به روی یخچال پرید ای گربه شیطون the cat jumped over the fridge the cat jumped over the fridge there there یعنی آنجا there go there and call me then go there and call me then go there یعنی برو به آنجا and و call me به من زنگ بزن یا منو صدا کن then یعنی سپس در اینجا Go there and call me then یعنی به اونجا برو و اون وقت به من یا آنگاه به من زنگ بزن حواست باشه فراموش نکنی شما هم فراموش نکنید که در قسمت کامنت مثال رو بنویسید با صدای رسا تکرار بکنید صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در بیانتون وجود داره بتونید اون رو اصلاح بکنید پس جملمون اینه Go there and call me then Go there and call me then. Under Under یعنی زیر Under We sat under a tree. We sat under a tree. We sat یعنی ما نشستیم گذشته sit یعنی نشستن میشه sat under زیر a tree یک درخت به به رومانتیک داره میشه مواظب باشین we sat under a tree یعنی ما زیر یک درخت نشستیم خدا خودش به خیر کنه که چه اتفاقاتی ممکنه بیفته حالا شما در قسمت کامنت مجسم کنید و بنویسید که we sat under a tree we sat under a tree up up یعنی بالا up put those books up on the top shelf Put those books up on the top shelf. Put یعنی قرار دادن یا گذاشتن. Those یعنی آنها. Books یعنی کتاب ها. up یعنی بالا on the top shelf یعنی روی قفسه بالایی put those books up on the top shelf یعنی اون کتابا رو بالا در بالاترین قفسه بگذار put those books up on the top shelf put those books up on the top shelf upstairs upstairs یعنی طبقه بالا upstairs Go upstairs and take your gift. Go upstairs and take your gift. Go یعنی برو در اینجا اول جمله اومده امریه upstairs یعنی طبقه بالا and و take بردار بگیر your gift هدیتو Go upstairs and take your gift. برو طبقه بالا و هدیت رو بردار. هدیه شما هم یادگیریه. رشد کنید برید بالا و در قسمت کامنت مثال ها و جملات رو بنویسید با صدای رسا تکرار بکنید. Go upstairs and take your gift. Go upstairs and take your gift. where where یعنی جایی که البته میدونید که where به معنی کجا هم استفاده میشه اما در اینجا به معنی جایی که اون جایی که یک اتفاق افتاده where I lived in Canada for 20 years where I taught English I lived یعنی من زندگی کردم lived گذشته فعل با قاعده live یعنی زندگی کردن I lived یعنی من زندگی کردم in Canada یعنی در کانادا for برای یا به منظور و در اینجا به مدت 20 years یعنی 20 سال I lived in Canada for 20 years یعنی من در کانادا به مدت 20 سال زندگی کردم where جایی که I من taught درس می دادم تات گذشته فعل تیچ یعنی آموزش دادن پس یک فعل بیقاعده است و وقتی که در زمان گذشته بیان میشه میشه تات یعنی درس دادن در زمان گذشته English یعنی زبان انگلیسی I lived in Canada for 20 years where I taught English یعنی من 20 سال در کانادا زندگی کردم جایی که انگلیسی آموزش دادم I lived in Canada for 20 years where I taught English I lived in Canada for 20 years where I taught English بسیار هم سپاسگزاریم آفرین بر شما تا انتهای کلیپ همراهی کردید تمرین کردید و همین تمرین ها و شرکت در کلاسه که باعث میشه شما رشد بکنید یعنی نوشتن جملات در قسمت کامنت در دفترتون در یادداشتتون و تکرار اونها با صدای رسا و ضبط کردن صدای خودتون گوش کردن به صدای خودتون و مقایسه با نحوه بیان و تلفظ در این درس تا بتونید اشتباهاتتون رو اصلاح کنید دوباره این کار رو انجام بدید تا این رشد که مد نظرمونه اتفاق بیفته یعنی دقیقا مثل همین روشی که دارید مشاهده میکنید بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان آرزوی تندرستی و سلامتی برای شما و خانواده محترمتون در هر کجای دنیا که هستید داریم